Упражнение 5.10. では最後に簡単な会話をロシア語に訳してみますか。いいよ。じゃあこの文を見てくださいね。さあやってみよう。Где ваша комната. Моя комната вон там. Заходите. Чай или кофе? Сенсей, お願いしますってどう言えばいいの実はそれも、パジャオスタだけでいいんですよ。そうなのそうです。じゃあ、コーヒー、パジャオスタ。 Вот, пожалуйста, кофе и молоко. Спасибо большое. Оищи деснедакра. А, как вкусно, да и Пинг-понг. Пожалуйста. И кура демотте. А, аре, аре. На здоровье. И десне. А где сейчас ваши родители? Смотрите, вон там лес, там наша дача. Родители сейчас там. Где ваша комната? Моя комната вон там. Заходите. Чай или кофе? Кофе, пожалуйста. Вот, пожалуйста, кофе и молоко. Спасибо большое. Как вкусно. Пожалуйста, на здоровье. А где сейчас ваши родители? Смотрите, вон там лес, там наша дача. Родители сейчас там.